Are we ready? Yeah. Na tukirira wansi. Ate no mbaga. Eh? Mbaga. Olwale yo mbaga. Omuyimbi GNL Zamba e eh, avudeyo nabanga atena ye atekawo mansion ye oba amakage ku nsonga ezigenda maso na tera maulire ndoza ku nsonga ya kubanga beraga manyi mu byobugaga ne mayumba. Webale nyuna tera nkwaniriza ku mukutu okubanga oli omunafe. gwatugoberera gwe awuliriza ate era atambula wamu naffe okola kyamanyonyi ddala okulaba nga buli mboozi gye tukuteerayo mwana tobeerako nooba nga ate ogigoberera tukyali mu mbeera y'eggwanga bingi bikyagenda mu maaso wakyaliwo obuzannyo obugenda mu maaso mu byobufuuzi sayidi ya nup mukyalimu ensonga z'entalo omuli okubanga abantu bakayanira ebyobugagga abamu batandise kati kwolesa mayumba Ah, mukyalimu ebintu bingi nsonga y'ebisiyaga nayo yegenda ekyalandira ddala muki mu ggwanga uganda naye ng'ate ffe twewaayo kubanga tukuweereza okulaba ng'ate ofuna ekituufu ku ebyo biba bigenda maaso mu ggwanga uganda gno ah, zamba ye muyimbi nateera gwe tuyindiko olunaku olwaleero nga tujjamu kompeyaringamu nabano abayimbi abavuddeyo okubanga ate babako kye balaga mu ggwanga erya music oba mu nsi eya music wano mu nsi eya uganda Ah, omwami ono gnl zamba eh, yabasinga mumanyiriddeku album gyasembye recently okuba nga afuluma gye bayita nsimbi eh, yali hip hop artist mu ggwanga uganda era nga yali amanyikiddwa nnyo nnyo nyini ddala yavuddeyo naaba nga alaga mansion ye naye nga sinabakuwulira mutetempe gwa nsimbi gwe yagitaddemu nalwaki yakikozebwa atyo ah, bitono nnyo musinga kumumanyira ku nnyimba ze yakuba omuli singa omuli anaruleta omuli getios mulimu sesetula mulimu ensibwekuba mulimu nnyo nnyo nnyo mulimu machozi mulimu wagwicry ofaayo nyingi nnyo nnyini ddala omuyimbi ono ze yakuba nateera ezamufuula hiphop artist ow'amaanyi mu ggwanga alikoko uh, omu ku bayimbi abaali balidi nga mu hiphop ate era abaleta hiphop okuba nga ayagalibwa mu nsi ye uganda uh, omwami ono right now uh, wetwogerera ye agamba mbu ye artist uh, kyasinze okuba n'ebyobugagga oba omugagga mu nsi uganda uh, era nga kino uh, weeyinga okusinziira ku sa zaateekayo ng'alaga nti ayingiza billioni za ssente okuba ng'akola investimenti zino zaakola mu ggwanga uganda uh, gino zamba right now ayina emyaka asatu uh, mu mwenda era aheddinga kuba mu 40s ether 41 naye nga karensitasi yemyaka eri mu myaka asatu uh, mu mwenda uh, musajja uh, wamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala nate oluvannyuma lweyakwateko bwenagenda mu ggwanga ly'abazungu eri amerika okuba nga ate akiringira eyo yafunayo omukyala eh, era omukyala nga bwe mumulaba omukyala muzungu era omukyala we naye muntu wa industry ye music lwakuba nti saidi ze eri ewaabwe gye yali yali talina nnyo fem naye jene ozamba we yakuba zino music ezisembyeyo omuli nsimbi n'endala uh, ah, zayongera okubetutuma omukyala ono nayongera okuba nga ate era amanyikwa uh, Uh, lwaki tuli ku nsonga y'ennyumba eno gye yalaze ennyumba eno yagiraze era n'eweeyingibwa ku nsonga ya gravity omutujju egine eh, ozamba yalaze amaka ge ngera amaka gano tegali mu uganda gali mu ggwanga lyeweeru gyalimu essaawa zino naye nga agezao komperinga kulaba nti Uh, like bye mwakakola mmwe nga mmwe bamulaba mukoze ffe twabikola ne tubima nobimala tuli mukola biki tuli mukola birala ye nyumba gy'olaba mu kifaananyi awo era tugitaddewo comparison nga tugenyagenyamu n'eya gravity omutujju okulaba nga gwe olaba ddala ddala eruwa esinga eginoozamba weeri eri mu kifo kirungi kyabakungu era kyabagagga naye ate ya gravity eyinza okubawo eri wafunda naye ate nga erina vyew ennungi n'environment y'abantu ababeerawo nabo si babi era balungi ah, gno zamba yagenze emmaaso n'ateeka ekifaananyi kino kwogera kukakasa bantu nti bye mwakola edda oba bye mulowooza okukola kati ffe twabikola dda era nga tukyakulya ddala n'ebingi alina apartments eziri emuyenga okusako ne mansionze zatanaba kumaliza eziri mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga eye uganda era ng'agamba nti yakaspending billions eze uganda mpitirivu mu kuzimba oba mu kuestablishinga ebizimbe bino ne properties zino zaalina emotoka abatambula emotoka za bay zino emotoka ezitambulirwamu abaminisita ba gavumenti yemotoka gye batambuliramu ne mukyala we uh, Uh, before nga tukyagendedala mumaaso ku nsonga eno ennyumba gwe nga munnauganda agoberera ateera emboozi zino olowooza ensonga y'ennyumba eno mu ggwanga uganda oba mu music industry eyina impact gyegatta ku industry eya music ye gravity okuvayo naaba nga ateekayo ennyumba ye lwaki kireese nnyo nnyo nnyo attention y'abayimbi ab'amaanyi mu ggwanga uganda okulaba nga babaako ebintu bye bazza mu busongovu oba ebagezaako okulaga nabo nti balina kye baakola ye omuyimbi omutuufu ayina kweyingibwa ku maka g'ayina oba ayina kweyingibwa ku byobugagga by'ayina kiki eddala ekyandibadde kirowoozebwa ku nsonga zino bakutte eh. eh. are we ready yeah. Yeah. nga tukirira wansi mbaga eh? Eh. olwaleero mbaga mbaga mbaga mbaga Seven, six, five, four, three. Gajo dig, gajo é Só por evoluir. Pode ser. Pode Yeah, Miriam, come through. Such a nice person, Eddie. Benny. Hey. Um, let me have the team from BFE as well come join us. The nemutaita lc wakuchalo bonna Nós estamos lá no canal, Yeah. Sọ́jọ́ Kristi ayé dada. Unaachilia, uliachilia, Yeah. koi koi, koi koi, yeah na chiyawo Yeah, chiyawo ya wechiya bazalira mu geto awatali muto jeneozambaniko omwana oli yesu kristo jeneoze gyenavaaba na tebambala ngato kuba bwetonya okuvaayo obeera weetaaga lyato okubeera waneno namwezi ekyali kiroto nawandikanga lwenzi zange mwana ku tadoba kyali wange pitek nagamba nti maani olifuna lwabiti kyali wange kiribakatiraba yezaalive mutibi nejamba jenda abdul ebisekwe bifaananyi byange kati abisigiragawembe wesegeera kankuba kalango banange so olunaku bafani be basooka se uh, so olunaku lwa friday uh, tugera kulumya olutambi lwaffe olupya nga nsimbi okwavudde akayimba kaffe akapya ke bayita mbaga kati tugenda fuluma ofulumizayo ennyimba endala oluyimba oluddaku bagenda luyita suubi naye nga lugenda fuluma ne ipi e yonna ipi e ebeera nga alubamu nga kuliko ennyimba endala era twagikoze ngaera eringa firimu nti ogenda kuba nga olaba video ng'egenda mu video endala ng'egenda mu video endala nga story bwe continuing so mwebale nnyo okutuwagira kayimba mbaga mukafudde akalungi mukanyumiddwa naffe tubaagala nnyo thank you oh date friday friday eno yenyini checkinga infinity bakaita infinity